নমস্কাৰ সকলোকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ বিষয়ে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখননো কি আৰু এই দেশখন কিয় পৃথিৱী বিখ্যাত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা এই দেশখনে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত হলিচি আৰু ইটালী চৰকাৰৰ মাজত হোৱা লেটন চুক্তিৰ জৰিয়তে এই দেশখনে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ভেটিকান চিটি হৈছে এখন চহৰ ৰাষ্ট্ৰ চহৰ ৰাষ্ট্ৰ ভেটিকান চিটি প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পকলা আৰু ভাস্কৰ্যৰ ভাণ্ডাৰ এই ৰাষ্ট্ৰখন ইউৰোপ মহাদেশৰ ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোমৰ আভ্যন্তৰত অৱস্থিত ইয়াতে ৰোমান কেথলিক চাৰ্চৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে পূব ফ্ৰান্সিছ হ'ল এই কেথলিক চাৰ্চৰ প্ৰধান এতিয়া আমি ভেটিকান চিটিৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহোঁ ভেটিকান চিটিৰ মাটিকালি চৌৰাল্লিছ হেক্টৰ এশ একৈছ একৰ ভূমি শূন্য দশমিক চাৰি ন কিলোমিটাৰ জনসংখ্যা হৈছে আঠশ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ মতে গ্ৰথ ৰেট আছিলে minus zero' point zero' three percent আৰু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ মতে সাতশ নিৰানব্বৈ অৰ্থাৎ zero' point one five percent ধৰ্ম হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ানিটি কেথলিচিজম অফিচিয়েল ৰিলিজন ভাষা হৈছে ইটালিয়ান আৰু লেটিন অফিচিয়েল ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে জোচেফ পাৰ্টেলো চৰকাৰ নিৰংকুশ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰন্ত্ৰ পূব পূব ফ্ৰান্সিছ আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াৰ কাৰেঞ্চি হৈছে ইউৰো আৰু calling code plus three seven nine যেনে যেনেদৰে ইণ্ডিয়া প্লাছ নাইন ওৱান এইখন দেশৰ ইণ্টাৰনেট টি এল ডি হৈছে ডট ভি এ যেনেদৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডট কম যেনে ধৰক W W dot Vatican state dot V A এতিয়া আমি জানো ভেটিকান চিটি কিহৰ বাবে চহৰ ৰাষ্ট্ৰ ভেটিকান চিটি যিহেতু প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পকলা আৰু ভাস্কৰ্যৰ ভাণ্ডাৰ সেইবাবে এই প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পকলা আৰু ভাস্কৰ্যৰে ঘটিত ভেটিকান চিটিত কি কি দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ভেটিকান চিটিত আছে S T Peter's basilica the Sistine Palace, Vatican Museums, Castle Saint Angelo, the Las Jasmine, Vatican Apostolic Library, St. Peter's Square, Garden of Vatican City, Raphael Room, Vatican Necropolis, Gallery of Maps, Vatican Seal. Collection of contemporary art ইয়াৰ উপৰিও ভেটিকান চিটি আৰু বহুতো মিউজিয়াম আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পকলাৰ ভাণ্ডাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভেটিকান চিটিৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ভেটিকান চিটিৰ নিজস্বভাৱে আৰ্ম ফৰ্চেছ নাই হলিচিয়ে ভেটিকান চিটিৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে আৰ্ম ফৰ্চেছবিলাক প্ৰভাইড কৰে ভেটিকান চিটিৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে নিয়োগ কৰা হয় the pontifical Swiss guard the naval guard the palatine guard the papal gendarmerie corps এইসমূহ আৰ্ম ফৰ্চেছে ভেটিকান চিটিৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে অহৰহ লাগি থাকে লেণ্ডলকড বাউণ্ডৰী মানে কি বা ভেটিকান চিটিৰ চাৰিসীমাক কিয় লেণ্ডলকড বাউণ্ডেৰী বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে এখন দেশে একাধিক দেশৰ সৈতে সীমা শ্বেয়াৰ কৰে এখন স্বাধীন দেশে যদি আন এখন স্বাধীন দেশৰ ভিতৰত ভৌগোলিকভাৱে সোমাই থাকে তেতিয়া সেই দেশখনৰ চাৰিসীমাক ভৌগোলিক ভাষাত লেণ্ড লক বাউণ্ডেৰী বুলি কোৱা হয় ভেটিকান চিটিৰ আয়তন যিহেতু মাত্ৰ শূন্য দশমিক চাৰি ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ভেটিকান চিটি ভৌগোলিকভাৱে যিহেতু ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোমৰ ভিতৰত সোমাই আছে সেইবাবে এই দেশৰ বাউণ্ডেৰী হৈছে লেণ্ড লক বাউণ্ডৰী এই চাৰিসীমাত কোনো সাগৰ মহাসাগৰে স্পৰ্শ কৰা নাই সেইবাবে ভেটিকান চিটিৰ বাউণ্ডেৰী হৈছে বা চাৰিসীমা হৈছে লেণ্ড বাউণ্ডেৰী